Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder un pipeline de réalisation sur des objets simples, mais pipeline complexe de réalisation euh, d'effets spéciaux, euh, de euh, la simulation d'objets générateurs de particules à la composition finale de ces particules dans Nuke, qui vont nous permettre donc d'écrire en lettres de, de feu comme ça et fixe de manière assez simple mais qui nous permet donc de voir un ensemble de pipelines euh, un, pipeline plutôt d'un ensemble de fonctionnalités et de logiciels que l'on peut associer pour réaliser euh, des visuels euh, complexes dans leur constitution et ici relativement simple donc dans la forme puisque on écrit juste de lettres fx. Ok, donc ici on est sur la fin, sur le compositing final. on va aller donc au départ sur Maya pour voir donc la préparation à l'émission de particules. Donc euh, dans Maya, on va venir écrire euh, donc euh, deux lettres de manière assez simple avec le create text ici bien entendu. ces deux lettres ici, on va juste les évider de la de leur forme centrale ici pour avoir juste les bords et puis on, va venir donc les les travailler donc au niveau de leur animation grâce donc au plugin qu'on a vu dans des tutoriels précédents avec le plugin donc Mash de Mainframe euh, qui permet de faire donc euh, de manière globale du motion design euh, dans Maya et qui va permettre donc de travailler ici le mouvement du lettrage. Donc là on a fait quelque chose d'assez simple par rapport même à ce qu'on avait vu dans les précédents tutoriels de, de Mash de Mainframe. on a juste utilisé donc un transform plus un spring ici qui nous permet donc euh, d'avoir les lettres qui tombent et qui rebondissent de manière différentielle bien sûr, le spring étant différent sur le F et sur le X. Donc ici en fait ce que l'on va faire c'est que l'on va récupérer donc euh, cette animation là, hein. on va venir donc euh, la récupérer ici et on va la transformer comme le permet match et comme on l'a vu, la transformer donc euh, ici, la fonction, on décroche le menu de MASH, la transformer donc en euh, objet, c'est-à-dire les instances que utilise MASH pour réaliser ces animations, et eh bien on va faire donc euh, instance to object de telle manière de récupérer deux objets, deux lettres ici que l'on voit maintenant, et qui sont donc euh, et qui peuvent être donc euh, animés de manière maintenant totalement indépendante, puisque ces objets polygonaux sur lesquels euh, on a une animation. et on voit donc ici l'animation par exemple de la lettre F qui a été donnée par la, conversion donc faite par Mash, où on a donc ici bien entendu une clé par frame, donc on a une densité de, de clés ici et pour les deux, c'est semblable ici. Donc on va pouvoir très rapidement venir dans euh, l'animation, Graph Editor. Ici, on va récupérer, donc, euh, alors on, peut enlever le translate le scale, le rotate parce qu'il n'y en a pas, mais au moins le scale et la visibility ici, euh, break connection pour gagner un peu de, de place. Et ici, on prend donc l'ensemble des paramètres, éventuellement si on veut se faire plaisir, on fait un petit F euh, pour voir donc euh, l'ensemble des cours, On voit l'effet de rebond qu'on pourrait éventuellement modifier ici, qui est dû au spring généré automatiquement par Mash. Ici, ça c'est intéressant. Et puis on vient dans curve, le curve, et on veut par exemple tous les 10 ou tous les 5, euh, ici tous les 10 pour avoir le moins de clés possible. on va voir ce que ça donne, le ici, voilà. On obtient bien sûr quelque chose de plus cassant et de moins souple. Éventuellement, on peut ressaisir l'ensemble donc euh, des courbes ici et donc euh, euh, spline tangente pour adoucir tout le monde, voilà pour obtenir quelque chose de plus doux. on ne devrait pas avoir trop de, changements donc, dans les mouvements, juste un peu plus saccadés mais on va se contenter de ça, de telle manière d'avoir donc quelque chose d'assez simple, donc de plus simple en termes de, de clés. Maintenant ce que l'on va faire, on va donc penser euh, en termes de euh, simulation maintenant dans Real Flow. Donc euh, on veut obtenir au final que les lettres soient ici en bas, stabilisées, et que les particules soient donc sur le contour des lettres, et qu'on puisse enlever les lettres polygonales, et comme on l'a vu donc dans Nuke, que l'on ait donc à ce moment-là les particules qui soient la forme des lettres bien entendu au final. Donc euh, on a deux grandes euh, possibilités, deux grandes options, euh, deux grands pipelines, je dirais, de simulation dans RealFlow. Flow. soit on va donc émettre à partir soit d'un émetteur, soit d'une autre forme des particules que l'on va donc diriger vers les lettres. on va les diriger et elles vont se morpher donc avec les lettres. Et donc à ce moment-là, dans RealFlow, Flow, on va utiliser donc le le node donc euh, daemon magique ou euh, le plugin euh, morph qui nous permet donc de réaliser cette opération là. Donc ça c'est une des premières options. La deuxième c'est une option qui est relativement coûteuse en termes de temps de calcul. Hein. donc là si on va dans RealFlow, on est dans RealFlow, c'est juste pour montrer les euh, éléments. Donc euh, on a le daemon magique qui est ici dans la liste et puis dans les daemons aussi on a plugin donc euh, morph. Donc ici morph bien entendu a beaucoup de, possibilités qui sont très intéressantes, qui permettent donc d'attirer les particules dans des zones définies, qui permettent d'étaler donc au fur et à mesure ces particules le long donc de la surface. Euh, et vraiment, on a quelque chose de très intéressant, mais de très coûteux en termes de temps de calcul, euh, surtout à l'approche donc euh, des formes qui sont morphées, où petit à petit donc les particules vont venir donc s'étaler sur la surface, et ça va demander beaucoup de temps de simulation pour un certain nombre de frames. Donc ça, c'est une des possibilités donc, euh, qui donne bien entendu d'assez bons résultats. Si par contre, euh, on n'a pas le temps ou on veut faire un calcul assez rapide, il va falloir inventer donc une autre méthode. C'est celle qu'on utilise ici, qui est une méthode qui peut s'approcher de celle de, de Morph ou de Magic et qui permet d'obtenir euh, d'assez bons résultats. L'idée étant d'inverser en fait donc euh, l'animation que l'on a dans Maya, on va voir comment, et de venir donc euh, émettre euh, des particules, comme on le voit ici dans Real Flow, à partir donc des lettres. C'est-à-dire j'ai récupéré donc mes lettres ici qui sont cachées. Hop là, on va les faire apparaître. Voilà, on les voit ici. Donc les lettrages. et ces lettres polygonales, eh bien, elles partent donc de leur position initiale. Voilà d'autant plus qu'il n'y a pas de particules au départ. Et puis donc elles vont euh, se déplacer. Voilà, elles vont se déplacer donc au fur et à mesure et hop, repartir ici jusqu'en voilà. Et donc euh, ces lettres là, on va pouvoir les utiliser pour émettre donc euh, des, particules comme on le voit ici et euh, venir donc ensuite diluer ces particules. Alors là, on les dilue assez rapidement, on n'a pas attendu que les lettres bougent, ce que l'on aurait pu faire, donc on peut faire une animation beaucoup plus complète. Ici, on a fait quelque chose de simple dans cet exemple-là, mais on voit euh, le principe euh, ici relativement simple de pouvoir donc disperser donc les particules et les faire disparaître. Ici, on verra qu'on les fait disparaître avec la vitesse notamment, en limitant la vitesse et faire disparaître les particules pour que euh, ensuite, eh bien, on revienne dans Maya et on réinverse le temps et on puisse obtenir donc, comme je le montre ici par exemple, de 100, je vais redescendre et hop, les particules vont se créer et créer donc euh, les lettres. C'est ça euh, l'intérêt ici de travailler donc sous ce format-là de simulation dans euh, RealFlow parce que c'est assez simple et assez rapide d'émettre des particules d'un objet. Euh, il faut les mettre avec une certaine précision, bien entendu, euh, mais ça sera toujours plus rapide de faire euh, sous cette forme-là et ensuite de dissiper, donc avec un noise, un gravity ici que j'ai utilisé pour faire remonter les particules, un gravity bien sûr inversé, et donc à ce moment-là, les particules remontent et on va pouvoir donc dans Maya encore une fois réinverser donc le principe ici que l'on a de simulation dans RealFlow. Donc revenons dans Maya. Donc dans Maya, en fait, on a le, clip qui, euh, enfin l'animation qui fonctionne dans un sens. Si on importe ça euh, dans RealFlow, on va avoir donc l'animation dans le mauvais sens. Donc de manière assez simple, dans Maya, ce que l'on peut faire, on peut le faire aussi dans RealFlow ou dans d'autres, mais dans Maya c'est assez simple de venir donc euh, dans le module animation, de sélectionner donc les deux lettres, c'est fait, de faire animate create clip, ok, lettre mouvement ici, et on va pouvoir donc euh, ok venir euh, ici euh, time slider absolute put clip in track editor revisor create time warp curve et on fait create clip ok ici donc les lettres vont continuer à bouger parce que là elles sont plus pilotées par les clés d'animation mais par le tracks editor ok ici et on a notre clip qui est ici. Et ce clip-là, eh bien, on a la possibilité de faire donc euh, du euh, time warp. Donc là, c'est déjà créé. Euh, et on peut venir donc à ce moment-là sur l'animation, le graph editor, ok, qu'on a ici, time warp, ok, F. Et, et ici, on va inverser, donc on va mettre 0, 100, OK. Et euh, ici, donc 100, 0. Voilà. Ce qui fait que, normalement, on va avoir donc ici, voilà. OK, et les lettres remontent. Ça veut dire qu'au départ, donc au repas, c'est inversé. Ici, OK, les lettres sont en bas, et puis elles bougent un peu, le F, le X, et puis ça remonte. Voilà. OK. Donc à partir de ça, on a l'animation maintenant euh, ici. Euh, ce que l'on peut faire, c'est soit la rebaker éventuellement euh, dans, Maya, mais allons directement à l'essentiel en venant donc exporter la sélection, donc les deux lettres, en SD, en jouant donc use playback range ici donc de 1 à 250, ok et puis donc euh, exporte des formations aussi, on avait des formations, c'est pas le cas, et on va exporter donc en format RealFlow SD les deux lettres polygonales avec leur animation euh, dans le sens donc inverse tel qu'on le voit maintenant euh, dans Maya. Donc on cliquera sur export sélection ici, ok, et on obtiendra donc les lettres à importer maintenant dans RealFlow. Ok, dans, dans RealFlow donc on a les lettres, on l'a vu, qui vont bouger, qui vont remonter comme prévu euh, dans Maya, hein, on retrouve les lettres, et donc on va venir émettre à partir de ces deux lettres de manière assez simple, avec donc euh, l'émetteur euh, ici donc object, qui permet donc d'émettre sur une surface polygonale. On va regrouper les deux lettres après avoir positionné donc les lettres d'émission. je rappelle ici dans Real Flow qu'il faut venir euh, dans object, object, euh, mettre l'instance, enfin l'instance, le polygone qui s'appelle instance polysurface shape 2, ici que n'ai pas renommé, c'est la lettre F et la lettre X euh, pour l'autre que j'ai renommé ensuite objet F et objet X comme émetteur, de la manière de les avoir ensuite en point bin dans le cache du disque dur. Donc je viens ici euh, regrouper les deux de telle manière d'avoir un paramètre commun. Je peux modifier comme ça avec le groupe, c'est ça qui est très intéressant dans RealFlow, de pouvoir donc euh, modifier ici directement pour autant qu'on ait les deux mêmes euh, systèmes, ce qui est le cas ici totalement. je peux regrouper et mettre donc les deux en mode actif, les deux ici j'ai mis en mode gaz, résolution 4200, densité 2000, une, pression extérieure plus forte qu'une pression intérieure, de telle manière qu'on ait au départ au moins une stabilité donc euh, des points, une viscosité à 10, et euh, on vient donc ici euh, travailler sur la vitesse d'émission relativement faible en rapport avec donc la résolution qui est relativement élevée, peu de, vitesse mais une grosse résolution, donc une concentration de points, juste sur la surface, avec une distance threshold donc à moins 0,1 qui permet donc d'être légèrement à l'intérieur des lettres, ce qui nous permet d'obtenir donc une écriture immédiate sur ici, voilà, au bout de 5-6 frames, d'avoir donc une écriture, euh, des lettres. Voilà, une écriture des lettres ici qui se fait euh, de manière assez simple. Voilà, ici. OK. Et donc, à partir de là, on va continuer à émettre un peu. Euh, on va mettre en place donc euh, des KH, K-isolate, K-speed pour tester comment on veut supprimer les particules au fur et à mesure qu'elles euh, sont dans la procédure. Est-ce qu'on veut les conserver longtemps Est-ce qu'on ne veut pas les conserver longtemps Donc au final ici, mais toutes les possibilités sont ouvertes avec le KH et K-isolate pour obtenir le résultat qu'on veut. C'est ça qui est intéressant. On va retenir la solution du K-speed ici qui va donc commencer donc avec une valeur euh, à 1 de speed qui va éliminer euh, toutes les particules qui sont euh, supérieures à une vitesse de 1 et qui ensuite donc va évoluer avec le temps pour venir avec un max speed à 20 de telle manière de laisser les particules donc prendre de la vitesse sans les supprimer, parce qu'elles vont prendre de la vitesse avec la gravité et le noise. Et donc c'est ce que l'on obtient ensuite ici, et qui permet donc d'obtenir ici et l'évaporation des particules, puisqu'elles peuvent le faire sans disparaître, et ensuite, vers la fin, justement, la disparition des particules, parce qu'elles dépassent la vitesse de 20. ce qui fait que, en fait, quand on va rebobiner la simulation, on va avoir l'apparition des particules, elles sont créées dans l'espace et vont former la lettre fx. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de jouer donc sur ces paramètres-là en pensant l'inverse du résultat que l'on veut. Donc au départ, on veut des particules sur les lettres, on les émet. Ensuite, on veut qu'elles se dissipent avec une certaine vitesse maintenue, on utilise le cas speed, et qu'elles disparaissent euh, progressivement, eh bien on maintiendra ce cas sans le faire évoluer euh, avec une valeur de 20 ici, selon bien sûr les forces en présence qui sont les gravités, les noise, fields ici. Voilà, et donc à partir de ce que l'on obtient ici, dans euh, Real Flow, eh bien on va revenir dans on va revenir donc euh, ici euh, dans Maya, alors ça c'est pas le bon. OK, voilà. On va revenir dans Maya ici et on va réimporter donc les particules. Alors on a plusieurs solutions avec Rakatoa, on peut les importer et puis donc on les importe en point bin euh, de dans Maya de manière assez classique donc elles sont euh, importer. Ensuite, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on peut donc ces points bin faire un PRT saver ici qui est relativement intéressant, qui permet de dupliquer donc le système de particules et ensuite les réimporter avec un PRT euh, PRT loader ici, c'est ce que l'on fait. ici PRT loader, ok, qui permet donc de récupérer les différents systèmes de particules que l'on a donc créés avec RealFlow et avec le PRT Saver donc de Krakatoa et ce qui nous permet donc ici on a mis 4 euh, seulement hein, pour faire rapide et simple euh, ce qui nous permet ensuite de pouvoir travailler donc sur euh, la texture la, la, coloration donc des points et à savoir qu'ici qu'on a utilisé pour cet exemple très simple on a utilisé donc le mode force additive mode qui prend en compte donc le canal color des particules euh, pour en faire le rendu. Donc un rendu que l'on obtient ici à titre d'exemple euh, comme celui-ci et que l'on va pouvoir importer ensuite dans euh, dans Nuke pour venir donc le travailler. Alors on peut, on l'a vu dans différents tutoriels sur d'autres euh, travaux que l'on a fait, donc par exemple de transformation d'un personnage en un autre, avec ce principe-là, euh, on a utilisé la passe de Velocity pour venir donc ensuite dans Nuke travailler cette passe de velocity euh, du point de vue donc de la transparence des particules. Donc des particules qui vont lentement seront visibles, des particules qui vont plus vite seront plus transparentes par exemple et ainsi de suite. Donc on peut avoir plusieurs, bien entendu, sorties possibles. D'abord, on a dans Krakatoa la possibilité donc euh, d'avoir un ensemble de sorties ici. c'est avec Normal Pass, Velocity Pass, ZDF Pass, Occlus euh, Pass ici, l'occlusion. Mais aussi, on peut inventer donc des passes avec euh, le l'éditeur Magma euh, ici qui nous permet de Krakatoa de venir donc utiliser les différents input, input channels, velocity, age euh, et autres euh, informations que l'on récupère donc de la simulation des particules pour obtenir des passes que l'on va utiliser dans le compositing ensuite. Donc, ensuite, dans le compositing, on va pouvoir travailler ces différentes passes pour obtenir des visuels qui pourront être vraiment très différents éventuellement du résultat que l'on euh, que l'on a à la sortie euh, de Maya et de Krakatoa. Donc ici, de manière assez simple, euh, pour faire un compositing rapide, on a mis un glow sur une, passe, on l'a multiplié les, deuxièmes, les deux en mode screen, on a mis un haut flow, et ça nous permet d'obtenir donc une variation, comme on a une variation de texture déjà dans Krakatoa, on a ici donc une variation. Donc euh, ensuite, si on veut complexifier bien entendu le compositing, travailler plus finement, on viendra donc importer la passe de Velocity en noir et blanc, qui nous permettra d'avoir une passe donc euh, de, euh, de, transparence que l'on viendra inclure avec donc du shuffle, shuffle copy ici. On a vu donc toute l'utilité euh, dans les différents euh, modules de formation de, euh, de, Nuke, pardon, et qui nous permettra donc de travailler la transparence des particules ici qui n'est pas du tout travaillée. ici, on a un travail sur la couleur et sur le glow et sur le, blur, le motion blur avec le, le flow ici qui nous permet d'obtenir donc ici donc un motion blur relativement efficace bien entendu, on s'apercevra que peut-être on n'a pas assez euh, de frames et de détails donc, dans l'animation des particules. On reviendra à ce moment-là euh, dans RealFlow. On générera beaucoup plus de frames de la simulation pour avoir quelque chose de plus précis. Parce que flow, nous demandera donc euh, pour avoir donc un, flouté euh, plus précis d'être entre chaque frame d'avoir un déplacement plus faible des particules pour obtenir donc une matière plus continue dans le haut flow, par exemple. Donc, euh, ça nécessitera de revenir euh, en amont sur le pipeline de production pour régénérer donc des particules. Et donc il est intéressant de bien comprendre sur des exemples simples comme ça, de, avec un lettrage par exemple d'écrire FX, de bien comprendre cet ensemble de pipelines à, mettre en place, parce que sur des scènes complexes, si on doit revenir euh, sur la simulation, parce qu'au final, eh bien, le compositing se passe mal, on aura beaucoup de mal donc à revenir sur cette simulation, parce que ça demande des temps de rendu énormes. Et donc il est très intéressant, encore une fois, de bien maîtriser ce pipeline, c'est ce qu'on fait dans nos formations donc de d'effets spéciaux, de FX, de telle manière qu'ensuite on puisse appliquer ce petit ce grand pipeline sur un petit euh, euh, sur un, petit visuel, l'écriture euh, de FX ici, ce grand pipeline avec donc un visuel léger, qu'on puisse l'appliquer sur un visuel plus compliqué de transformation de forme entre un personnage fantastique et un dragon, comme on le fait dans nos formations donc d'effets spéciaux.